bem com vocês? Mas a gente vai jogar level né? 15. É o último level que falta completar. E o mais difícil. Tomara que eu finja. Tá Cassi. Ufa. Não tem que subir. Agora eu passo correndo posso subir aqui. Será que eu vou passar agora? Mas eu tentei muitas vezes passar desse forma, mas não consegui. <coughs> Ai, não. Sabia que ele não ia ser chapéu tudo na frente. Mas por pra trás. Eu pensei que precisaria subir um pouco mais. Anunciar ah, certinho. Voltou. Essa é a estratégia. vou subir. Vai cair. <coughs> Agora foi aqui. Espera. Agora foi. Não pode ficar muito. Agora corre. Pedi Perdi, fui levado pra cima. Eu vou com um pecado nesse vídeo. Tô tentando terminar esse vídeo o menos tempo possível. Quer terminar o ele que eu vou terminar o vídeo. Não, terminando a faixa na idade. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Morri. Ui. Passei passar de novo. Pelo menos fica mais fácil passar <clears throat> para essa plataforma aqui. Agora não tem como eu perder. Caiu. <laughs> E morreu. Né, Nananana. Né, né, né. Canta essa música porque eu ia morrer. Que é a música de cachorro. Esse é o meu maior medo. O capacete. Ainda minha cabeça tá funerável. Eu, eu tentar fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Né? Minha cabeça torne. Não! Perdi. Outro anúncio? Ah, que anúncio? Que o Choco Sadel mora. Olha isso. A é tafa. Parece que é melhor você tá sem entendendo o que tá com a internet. Que eu tô com a internet. Aí aparece o número. Vem, aparece. Mas tem chance de sair do jogo. É do que sair do jogo. <coughs> Ay. Isso nem é pinça. Eu subi do nada, só porque eu comecei Eu divulgar meu Instagram, meu Facebook, meu TikTok. É não. Eu tô ganhando muito mais tempo do que antes. Esquito, na verdade. Não vale a pena. As redes sociais e divulgar o seu canal. tô fazendo aqui vídeo, fazendo vídeo. Uh!